Поезд сказали. Да, с остановкой. А вот ложка, ложка села. Давай сныкаемся, а то типа мы с камерами едем. Перова Матрона. Первого, <laughs> С Перова на Андрона. 3 вам открыт Н3, запрещающего маршрут полностью готов, протаскиваем, Зачем они встают на Андроновке? Что, типа только до Донронов туда едет? Проба тормозов с остановкой. Там сигнал еще закрыт. Видимо, знаешь что, он будет разворачиваться потом. Это валюта в Ховрино. Не, у нее толкач будет. Да не, вряд ли. У нее толкач, это серьезно. Не, не факт. Бля, это в ЗК. <laughs> Не знаю, он заметил нас или нет. Заметил, блин, там двое. Блять, ну пошли попробуем. О, давай. Толкать! Давай, запрыгивай! время. А чё орать-то? Здорово, Мужики! Да им насрать, они там между собой орут. О! Здорово, мужики! Че, слезаем или дальше? Ну давай, давай наружу вылезем из этой клети. И, и что? И, если, и если он поедет, прокатимся дальше. А, ну давай. Просто на все пешком переедет как бы. Я понимаю. Че вбегает Вохор. Вы кто такие? Блять. Так давай. Давай. Сходим. Сходим? Сходим, да, давай свернем. Только на ту сторону. Давай. поедем, вот это посмотрим. Да нет, забей, забей, хорош. Да ты что, мы снимаешь? Да. А, ну ладно. Вот DLC вовремя. Ну, короче, я тебя поздравляю. Пол кольца, можно сказать, проехали. Да.